Сука, бля! Мардан, сука! Мардан, сука! Бля! Вылушки, пожалуйста. А зачем так делаешь? Вылушь, пожалуйста. Что, братан, он такой сделал, сука? Сам только что, видишь? А ну нахуй! Бля, кто, братан, он сделал? Я тысячу раз больше сделаю, такой, сука. Я отвечаю вам, сука! Я отвечаю вам, сука! Я такой сделаю, сука! Братан,